Bago ng uh, alaga niya. Ang sabi na doon? Uh, ah, maganda siya, pero kaso mahirap yung ano, maintenance, panilinis kapagod. <laughs> Lumilit ako sa ganda na rin. Wala pa, namatay na ako Dalawang namatay dyan. Ah, dalawa na? Oo. Maldito yung ano na yan. Mga ano yan, balas ko kasi yung dalawang yan. Pili na natin. Ito, ito, to yan o. Oh. Yung killer yung mga yan, tatlo na napatay na, no? So yan. Yeah, bago ko kasama, bahay ko yun. Pagkakunti eh. eh. Pakita ko sa inyo yung bahay niya. Napakaganda ng bahay niya. Ayan, yeah, oh, ito yung pinakamayaman na tattoo artist dito. mga kasapos. Alis muna tayo sa palasyo natin. Siyempre, pupuntahan tayong isang tropa na doon sa kabilang ibayo. Dahil, uh, may dadagdag lang akong konting tato dito sa leg. Siyempre, para madagdagan na naman yung tato ko, di ba? <laughs> so yun mga trangso, samahan nyo ako, no? Hindi tayo magbubudot, siyempre. Uh, ah, gusto muna natin yung gate. Yan. So, napakaliwanag. so, <clears throat> natin muna natin. Ayan. So, iwan muna natin yung uh, palasyo natin. So, ayan. Napakaliwanag, no, mga trop. Tara, lakad muna tayo. Uh, hanap tayo ng, uh, siyempre, taxi. Sasakyan natin, papunta doon. <clears throat> Ay, ang sarap ng hangin. <laughs> Hindi tayo naka-face mask. <laughs> face mask muna pala tayo. Yan, lagyan mo tayo ng face mask syempre para safe na safe tayo. Assalamualaikum. Ah, uh, salama. Salama, Ben. Ha? Ben makan. Ah, uh, malum. मालूम बवादी को ब्रे सीधा بعدين يمين اوكي عشرة اعطيكم مستعد لا عشرة سين ده اسمع سي هاي هاي هاي Ayun na, sa taxi na tayo. Tabingi pala yung gloves ko. <laughs> Where are you from? Pakistan. Ha? Pakistan. Hmm. So, yun, no, habang itong tropa natin na driver, pumayag siya sampu lang yung babayad natin. Siyempre, ganun talaga. Hindi <laughs> pwedeng, siyempre, mahal. Uh, sampal ko to, sumingil lang mahal to. <laughs> Ay, grabe. Grabe. Oh, tanggalin ko muna. Yun. <laughs> Uy, ang init. <laughs> ang init. So, yan chat ko yung tropa ko na papunta na ako. Na Undoy na ako. No? So yung tropa natin, napakabait nito. Na si Dudonggi Giatay. Yan. Yung pangalan niya, si Dudonggi Giatay. Yan. So napakabait. Matagal ko na kaibigan to. Siguro nasa 3 years na. Ito yung ano, sikat na mantatalo dito sa Jer, Saudi Arabia ng mga tops ang <laughs> hingi na hingi ng uh, cellphone ito. So, nandun na tayo. Dito na tayo na mga traps. Yan yung bahay niya. So, akit na lang tayo. <laughs> yung mga traps. <laughs> so, dito na tayo ng mga traps. Uh, ayan, akit na lang tayo. Yun ang ganda. May mga halaman ko. Ayun yung pusa. Hello! <laughs> Hello! Natakot. so, taka tayo. So, ano yun eh? Room number 5. So, yan yung hagdan, no? Dito tayo sa malam hagdan. Mga traps, sana. Dito, hindi tayo pwedeng kumatok. Eh. Yan, sarado. Malas. Malas. favorables. Siempre. Ah. Siente una Antay natin mag-connect. dikatain anak anaknya korek nah ya, <laughs> pagal apa dan beringin Dudung, dudung yata. Maganda ang business. Tagal sagutin. Sampaling ko si Dudong. Oh, dito na ako sa labas. Ano? Ah, sige, sige. Buksan ko Sarado yung pan- mansion mo. Tagal mo po. Ay, Dom! Pasok! Uy! Naghumo pa, Dom! Nakawin ka pa? Ha? Ha? Hindi ka? Diretso! Diretso! Ha? Ay! Ito pala yung napakaganda kong trauma. ina mo! Kung ano nung ginagawa mo, ha? <laughs> Tinapagat ako, trowan! Dahil may kausap siya, yung jowa niya. Wala kang <laughs> kago! Kung ano, ayan, ayan, sarap ng kinakain ano niyo.